हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं ये इम्प्लॉयज़ की रेंज है और ये रोल नंबर लिखा हुआ है ठीक है अगर मैं इसमें से रोल नंबर हटा देता हूँ लाइक अगर मैं कोई यहाँ पे क्वेरी बनाता हूँ लाइक क्रिएट पे गए क्वेरी डिज़ाइन पे गए और इस क्वेरी डिज़ाइन में हमें स्टूडेंट की टेबल लेनी है ऐड करवाना है इसको और स्टूडेंट की टेबल से हमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट नेम चाहिए अब ये स्टूडेंट नेम हमने ले लिया और जब इसको रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि अबंडेंट मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है स्टूडेंट की नेम की रेंज आपके पास मौजूद है ठीक है तो हम ये चाहते हैं कि इसका काउंट हो जाए कि कितना ये स्टूडेंट का नाम है ठीक है जैसा कि शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें आपको बताया था कि ये काउंट कैसे करेंगे हम काउंट करना हो तो तो इसके लिए आपको क्रिएट कि ये हमने जब ये क्वेरी बनाई थी तो इसे हम वापस से क्या करते हैं यहीं से हमने डिजाइन व्यू पे ले लेना है इसको तो ये देख सकते हैं डिजाइन व्यू पे इसको ले लिया ठीक है और आपको क्या करना है सिंपली यहां पर क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करेंगे तो ग्रुप बाई आएगा ठीक है ग्रुप बाई आने के बाद यहां पर आपको काउंट दिखाई पड़ेगा और यहां से काउंट पे क्लिक करके रन पे क्लिक कर दीजिए आप देखिए ये कुल मिलाकर के थर्टी इंप्लॉइज है अब ये थर्टी इंप्लॉइज है या नहीं इसको देखने के लिए यहां यहां पर ये रोल नंबर देख लीजिए आप और यहां से मैं इसको स्क्रॉल करता हूं देखिए कुल मिला के कितने इंप्लॉय हैं थर्टी इंप्लॉयज हैं ठीक है अगर आप इसको अपडेट करते हैं लाइक यहां पर कुछ इंप्लॉयज के नाम बढ़ाते हैं लाइक यहां पे कुछ लिख देता हूं लाइक मैं लिख देता हूं रानी ठीक है फिर यहां पे लिख देता हूं शैलेश ये दो नाम मैंने ऐड कर दिए ठीक है ऐड करने के बाद क्या करता हूं यहां से सेव कर लेता हूं इसको सेव कर लिया एक बार रिफ्रेश भी कर देते हैं और ये जो क्वेरी बनाई है यहाँ पर आते हैं यहाँ अभी भी थर्टी दिखाई पड़ रहा है एक बार रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर देखिए ये थर्टी टू हो गया अपने आप तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं एक बार काउंट लगा दीजिए फिर आप काउंट करते रहेगा वो वो अपना काम अपने आप करते रहेगा ठीक है आई होप की बात समझ में आई होगी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching this video